Eh, mi nombre es Gloria Perafán. Eh, mi nombre es Pilar Gegúndez Cámara. Me llamo Zoe Rorer. Bjørn Kai Andreas Hanvik. My name is Francisco Grinho. I'm João Madeira. Los datos de biodiversidad que generamos son eh, registros biológicos, informaciones de especies ecológicas. También se produce activamente mucha información de biodiversidad, tanto para mejora de hábitat de especies existentes, como para hacer plantaciones que no estaban en la zona, o para reintegrar biodiversidad en las canteras a través de diferentes actuaciones. making data for GBIF. I'm generating a lot of species data on vascular plants, mosses, lichens and these kinds of things. So we're trying to share that first and foremost. We are publishing data from a very large area in, in the north of Portugal and that overall data set contains everything from uh, vegetation, animal species, aquatic ecosystems, uh, habitats. So it's a very complete collection almost in un 10 year span. So we have a lot of data and very complete. tiene la ventaja de aportar información fuera del mundo académico, haciéndola más accesible a personas o instituciones que están fuera del, del mundo científico. Es un escaparato muy bueno de los resultados que vamos obteniendo en la rehabilitación ecológica que llevamos en las canteras. and it's nice to have it documented in a proper way and it's also a nice advertisement for our company. The, the procedure isn't that complicated uh, and that complex and more data in, the future equals uh, better studies in the futures. Overall, there was not much problem to start publishing in GBIF. we have already used some, some of the published data in studies, so that was obviously the biggest advantage of, of using such, such, a database. And uh, we hope to somehow increase Aqualog uh, visibility by participating in this joint effort to make biodiversity data available to everyone interested. Las propias empresas, no solamente desde las administraciones o los científicos, las propias empresas del sector privado también podrían beneficiarse de esta información aprendiendo tanto de su propio sector como de otros sectores aspectos de biodiversidad que pueden integrar y coordinar en sus empresas los beneficios que ha visto la empresa de publicar los datos ha sido, digamos, el tema de reconocimiento, bastante relevante los datos e información suministrada, yo pienso que es un tema de reputación interna y externa, el poder informar de lo que nosotros como organización estamos haciendo. I think it makes sense to contribute. Like we make money by being good consultants, and I think it's a way of being a good consultant is to encourage to contribute to this big data collection if everyone is sharing, you probably have a better data source Hoy necesitamos todos demostrar que, que, somos capaces de hacer nuestra actividad con, de una forma sostenible. Y esto no es solo compatible con el entorno natural o social donde, donde se desarrolla la actividad, sino también incluso para poder acceder a algunos productos financieros hoy en día tienes que ser que eres sostenible. this is kind of a symbiosis. It's a win-win situation. It's cool being part of something bigger.